好，今天我们要展示的是电子答题卷系统。那这套系统呢，是由 Arduino、还有 m o n o i n o 的 WiFi 模组以及一个七段显示器所组成。那在考试的时候呢，我们会发给小朋友一人一套这样子的系统。那老师呢，可以先经由这个手机的 APP，把答案经由云端传到每一个小朋友的 Arduino 里面去。那当小朋友完成作答的时候呢，这套系统就会帮小朋友自动的算出这次他考试的分数。 那我们现在就来展示一遍。那我们首先先用手机的 APP 把这次十个选择题的答案，哦，假设全部答案都是一，我们把它传到啊电脑里面去。好，两台的电子答题机，呃，系统呢都收到了。那这个时候呢，学生就可以开始作答。那学生作答的方式呢，是经由这个滑杆可变电阻，好，我们可以看到。 它后面的答案会有一二三四可以选择。那这前面的一呢，是现在他要答题的题号，因为是从第一题开始。好，假设他第一题他选择答案是四，那就他就可以按这个红色按钮确定。这个时候题号就跳到二了。那假设第二题他答的是三，好，那现在就要开始答第三题。 可是他突然觉得第二题他答错了，那他要回到第二题，再重新答一遍。那他可以按这个光敏电阻，我们看到题号就调回二。那这个时候呢，假设他就选择一，那现在就只有第一题答错。好，那假设他接下来答案都全部选择一。 因为他只有第一题答错，所以我们自动帮他的分数计算为九十分。那这就是这个电子答题系统的功用哈，它可以帮老师自动的改考卷。那我们今天的展示就到这边，谢谢。